السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا في القناة وما ان شاء الله نشارك معكم واحد الكومير البنات تيجي زويون غنحتاجو ليه هنايا عندي كيلو لارب ديال الفرص طب عندي هنايا واحد المعلقه ونص ديال الخميره الخميره الفوريه واحد المعلقه ديال السنيده غنزيد عليها هنا المدافي باش تفاعل ليا نخليوها هنايا تفاعل لينا شويه اللي نديرو هنا الملحه نديرو هاد الخميره الما دافي باش نعجنها باش ندلكوها ونبداو نعلكو فيها مزيان صافي غير نخلطو تجمع لينا الطحين وصافي صافي تجمعات لنا تبقى شويه هكا مرخوفه صافي انا نغطيه دابا نخليها تخمر بعد باش نشكلوها ان شاء الله هاي جينا بنات دقائق قلنا ندير هكا شويه دينا في الماء شويه ديال الدقيق هكا خو من داك الهواء اللي اللي تخليها ندير الخميره هنا غادي نديرهم حسب الطعم نديرو بين آه، بين ربعة في ربعة الباكيطات شكلهم دابا باقي شويه ماشي بزاف باش نشكلو ها نحطو علينا الماء واحد شويه دقيق شويه يمشي بزاف ونعاونو بالماء نفي يدينا باش متبقاش تلصق لينا ناكلو فيها هكا نديرو دينا شويه ديال الماء كده يعني نديرها دي هكا نضيف الكويسو دي عنده آه، سميتو المولد ديال الباكي كيدير فيهم دابا ولا كلشي موفر يلا غير هكا الكويسو هو اللي غادي يفصل بيناتهم غنهز Ето هكا نعاودو نشكلوها هذا غادي يخمر هذا هي كتخمرو هاي حتى كيبدا كيخمر هما البنات كملنا الشكل انا عاش عليهم الفران دابا هنا هنا واحد شويه ديال الماء غادي ندهنهم هكا الماء عادي مره فيني شويه نشط الفران دابا غادي نديرهم يطيبو اهو هنا عادي نشرب شويه ماشي بس انا غندير هذا المول هذا درت فيه الماء غادي نديرو في الفران صافي نخشيها حتى طيب باش يبقى داك الماء يطلق لينا الرطوبه في هاد الباكيت ديالنا انا غنمشي نخشيهم دابا في الفران نطلقهم ان شاء الله مع الشكل النهائي ها هو الباكيت ديالنا البنات ما جبدناه نتوما تيجي غزال انا نقطع معكم هي طيب. نقطع لكم هذه نقطع لكم هذه شوفوهم شوفوا كي جا مفشفش آه، نسم وبالصحة والراحة ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلونا لايك وشكرا على المتابعة وبسلامه عليكم